Hi guys, welcome back to Junris Vlog React. So for today's video reaction, let's go to our favorite country which is Russia. Private and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is PIT or P-I-T season 2 and the down also with the video to about people and about war i'll put in the description box below so that you can connect also with the owner owner of the video and if you're new to my channel just click the subscribe button click on notification bell so that you'll be updated on future uploads and if some comments and suggestions related to this video or any russian video video are always interesting and incredible to watch that you will be enjoying I hope you'll be having fun and enjoy watching with this one guys. I want you to turn on the CC down there for Russian and English subtitles. let's get to it. Господин штандартенфюрер, здесь, думаю, будет хорошо. Лопаты. Зараза. Совсем зажрали уже. Была земля по суше. Было бы легче копать. Да и мошки было бы меньше. Вам мне время всегда лежу полегче. Хорошо молчать тяжелее, чем хорошо говорить. Извините, нельзя ли как-то ускорить этот процесс? Солнце не стоит на месте, придется менять точку. Поторопите их. Быстрее. Надо копать быстрее. Шнели, шнели. Куда быстрее-то? Куда торопишься? Не окоп копаем. Хотели бы расстрелять, расстреляли бы в лагере. И без могилы бы обошлись. На что, расстреляют? Могила. Для них это слишком щедро. На что, расстреляют? Да не скульби ты. Достаточно. Да, хорошо. Хватит. Начинайте. Вылезайте. Сюда. Наверх. Евреи остаются в яме. Я сказал, евреи остаются внизу. Евреи внизу. Это понятно? Это очень просто. Еврей внизу. Но ну, я не еврей, я грек. Я грек, понимаете? Я из Ялты. Nein, Jude. Nein, Jude. Worum geht's? В чем дело? Nein, Jude. Nicht Jude. Kein Jude? Не еврей? Wie haben Sie Leute Как вы их ausgewählt? отбирали? Er ist kein Jude. Он не еврей? Еврей. Еврей. Er ist kein Jude. Э, он не еврей, он грек. Кайн юде. В яме должны быть только евреи. Это важно. Aber er ist auch kein Russe. Но он и не русский. Und hier kann er auch Здесь он тоже не может стоять. Jetzt gut? Так, хорошо. Разрешите начинать. Начинайте. Закапывайте. Грубо Вы в кадре. В сторону отойдите. Вы меня слышите? Вас не должно быть в кадре. Закапывайте. Закапывайте. Закапывайте. Закапывайте. Закапывайте, черт возьми. Kommt raus! Вылезайте. Kommt nach oben! Вылезайте наверх. Die Russen in die Grube. Русские в яму. Да. Теперь они закапывают. Лопаты. Закапывать. Грубо zu schaufeln. Не дрей. Двум смертям не бывает. Сушауфель. Одной не миновать. Дать надеть на себя ермо легче, чем снять его. Sehr schlechte Arbeit, Offizier. Очень плохая работа, офицер. this is such an interesting video because I thought only the Russian and Germans are uh, being against with each other and even during the World War II, the issues also with the religion, like if you are Jewish, you'll be like killed. And the German never showed any remorse of this of, to, to all the people, especially to the Russian. And going back to the World War II and story and history, you will like being so interested because how the Germans are so bad with the other, like especially to oh, to the Rush Legion also. And let me get some information with regards to this uh, video, guys, because this is such so interesting. I honestly could not hardly restrain myself so, so as not to cry because this is like uh there, there is a lump in my throat that's still there. Thank thank you so much for doing this uh, great job not letting degenerate the history of the people of russia and this is so amazing and this is so powerful video that we would like to uh, we would like to believe that even now we have the majority of such of those lumpy people low bow to all the uh, to all the people involved in such important matter and thank you so much guys for making and quoting with this amazing video. PIT or the PIT, this is a propaganda became an integral part of the Second World War. Discord and enmity were sown among representatives of different nationalities. Anti-Semitism took at a special place in Nazi propaganda. The Germans agitated the Red Army men to go over to them promising a happy and well-fed life if the defectors brought with them not only commanders and commissars but also Jews. In the occupied territories, calls were spread for organizing Jewish programs. Ah, okay, that was like, that's why they just caught to those people because they are just organizing with the Jews and all Jews were those times were like, they were discriminated and they were killed all this was truly an interesting and amazing video i hope guys you enjoyed watching with this one and if you have some additional comments information with regards to this video that that we've shown please drop it comment section i'd love to read and respond to you all if you like this video guys same as i did just give a massive thumbs up like and share, subscribe also to my channel this is junris blagadag reacts saying istanbul's specific guys if you want to connect my social media account is in here if you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, for that and Spasiba to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po and see you on my next video reaction.